Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a stabili. M-a inspirat cineva care vorbea de stavi, stabilopozi, pietrele acelea de la mare, care practic opresc valurile puternice să, să inunde țărmul. Cred că a stabili este a lua câteva repere, cum sunt aceste pietre de acolo, de la mare, dar apa trece pe lângă ele, adică se mai, se mai ciognește de ele, dar trece pe lângă ele. Așa și când stabilești cu cineva ceva, e ca un, stabilești un reper. Eu înainte când eram mai mică eram supărăcioasă, că stabileam cineva, cu cineva ceva, mă supăram dacă nu se ținea de cuvânt. Și mă gândesc că că nu, că nu trebuie să mai fac așa și că uh, să privesc uh, mai relaxat acest verb a stabili și să-l iau drept un reper care se poate schimba. Pentru că Silviana de ieri nu seamănă cu cea de azi și așa și a stabili poate să-și uh, să-și schimbe structura. Pentru tine ce înseamnă a Pa, pa!